Morning guys. Uh, ah, na tayo ng sporty Mio Sporty at uh, uh lalagyan din tayo ng gear oil. Ang kailangan natin ay Phillips screw para magtanggal ng bearings, pang tune up, pang tanggal ng drain plug. Yun lang. Bolt pocket. Eh, ano? cover. Tsaka valve cover. Sabi ng aking partner. Yan lang ang tools na kailangan natin. Your oil, Yama loop. Meron tayong Castrol Go para maganda sa performance. Uh, ah, 1 liter to pero ang recommended lang ay 8 liter. 8 liter ba rin ah? 800. Uh, 800 ml lang. Hindi pala 8 liter. 800 ml. Kaso wala kayong makuha 800 ml. So 1 liter lang ang nakuha namin. Okay. Ayan yung Mio. Mio Sporty. So, change oil lang natin siya. vlog niyan. Saan ang isa? Isa dito. Oh, nandun daw. Isa sa may ilalim. Gusto nyo madrain talaga may dito kayo mag May, may compressor naman tayo. Eh, alam ko na lang bag cover. Gamit na 24 24 mm. Yun. 14. 14 mm. Bakit orange? Oh, hindi siya mapagkasya. Mark yung timing, Mark. Hanapin ang ilaw. Wow, last timing. Nakikita mo ba yun? Alin ba dyan ang timing mark? Yan. Yan ang timing mark niya. May palatandaan ba yan? Ayun. Yung parang H na yan. Parang H. Kita ba? Ah. Bale, yun yung mark niya yung araw na nakababa. Araw na nakababa. Ayun siya. Ay, sa Ayan yung H. Ayan. Ito na. Ayan natin nakita. Ayan. Ayan yung H. Ayan yung araw. Sa so, may taas. Ayun. Ayun. Ayun. Ayun. Doon may tatapat yung isang guhit. Pag nakatapat na, siyempre, ano mo yung valve. Nakakaraan niya. Ayan, tulad yan, naka-clearance. Ibig sabihin, kailangan talagang isunod. Eh, dahil mainit pa, napalamig. tropa gumagawa ng sarili niyang embudo. <laughs> Walang pambili ng embudo. hirap na yung shot namin. Uh, Where are they? Where are they? Ubusin na ba yung boss? tapusin ito. Thank you. basa, hindi ng nito magic na to. Hindi yan. Yun yung tamang lagay niya. So, ah, igawin nyo ganun. Ito yung uh, oil filter. Oil filter niya. Marita, ayan. Ayun yung napupunta yung dumi ng langis. Pero wala namang masyado doon. We'll be right back. gilid. Hanggang palakan. Ayan, kita nyo may mga line-line siya. Each line represent 200 ml. Tama ba? Ang ating self-making budo. Nag-improvise din kami minsan. sa roll up. Baka magtaka kayo, wala tayong filler gauge. Pwede naman wala. Ito ang size yan? 9mm. 9mm. Yan, 9mm. Una, bihitin nyo muna to. Ay, 8 pala. Isa pala. to. Sorry. Yan, 8mm muna. Okay. Bihitin nyo muna yan. To left. Yan. Then, gamitin nyo to kung wala kayo nito pwede naman daliri lang piitin nyo lang malambot lang naman yan piitin nyo siya right naman to to right naman para mag sara siya Thank <laughs> you. Nada. Punta ah, ah, naman tayo sa exhaust. o ano okay yung ating ginawa. One kick! Ayun na ba? Ayun na. Kanina, yung gamit ginamit niya. 1,000 cake. 1,000 cake. Okay na tayo doon? Okay na, ready. Alright, that's it for today. Uh, hintayin niyo yung upload ko ng 1987 na 200cc Enduro Kawasaki. I-restore namin siya sa kayong uh, ah, Wave 125 na 125 na 2003 model. Papakita ko sa, inyo. Yan. Ito yung wave, tapos ito yung enduro. Uh, abangan niyo siya. I-upload ko siya mga after one week or mga after two weeks. Thank you. God bless.